चुनाव लड़ने के बाद कई विधायक प्रसिद्ध हो रहे हैं और काफी सुर्खियों में चल रहे हैं लेकिन उसी बीच एक दरिया दिली इंसान और दरिया दिली विधायक जो कि लड़कियों को शादी कराता है और लड़कियों को दहेज देने के साथ साथ उनकी शादी भी करता है उसी बीच में रमेश मेंडला इंदौर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा चलाते हुए नजर आए अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक विधानसभा विधायक कार की बजाय ऑटो कैसे चला सकता है तो आप देख सकते हैं कि इंदौर की सड़कों पर विधायक रमेश मेंदुला किस तरह ऑटो चला रहे हैं और किस तरह दर्शक उन्हें देख रहे हैं देखिए इस खास वीडियो में